近距离爱上你 CP 大对抗，你们尖叫的同时，我的电箱在哪边？ <laughs> 我要电箱。那个赖柏佑，我要确认一下，这一季是不是好像是平均身高最高的？对，没错。因为前面就是可能还会一些陈廷柱存在。黄 <laughs> 君毅、黄志啊，那些身高比较迷你的人。 好，第一关我们要什么？I catch you。那这一关玩的是呢，就是要互相来抓出对方的身上的爱心喽。那你们决定谁要负责摸？我找。你找吗？那你要哪一个？你要当？这个。啊，你要当小老鼠。对，我是鼠老鼠。老鼠，老鼠，你差一轮。没事没事。 那我们要决定来贴那个喽，爱心的位置喽。好，你们先来贴。来喽。那我就不好意思了。第一个下手位置就蛮狠的。这位这位置都蛮狠的哎。都有了吗？好，关键的一颗。 <laughs> Vicky 姐应该不在。我想大概就是一些……这边还好吧？真的是老司机。 <laughs> 好，OK，我们已经贴好了。好，立安，你 OK 了吗？那肖立成在哪？在后， <laughs> 在你后面。好，你等下自己感觉到，你等下自己感觉到，他等下爱转转身，爱转转。来，等一下，等一下，预备，备。开始了吗？开始。好，限时九十秒的时间之内呢，要赶快找到我们善存身上到底的五颗爱心是藏在哪里？是藏在哪边？是藏在哪边？五颗是摸到了，要急，不要急，五颗是摸到了，不要急，不要急，你要记得把爱心抓出来哦，掉在地上不算哦。对哦，对哦。 加油加油加油加油！有吗有吗有吗？没有，有你仔细找你仔细找哦，你要慢慢感受他的身体。好，加油，一个一个一个一个一个，现在去经过多久时间了？有了有了有了，有一个。四十五秒。另外两个到底在哪边？加油！莉安，你要慢慢感受，你要慢慢感受，不行不行不行不行不行，十五秒。 好，三是哦，太贱了吧！但是一有点，三十一点破掉了。但是有点偷师傅。还有最后一颗，还有最后一颗。三、二、一。时间到。好，时间到了。刚刚那一颗其实就是在一开始就掉下来了啦。那颗我算，就算四颗，因为那颗就不算。了，因为我们要拿到手上才算数，掉，好不好，感觉怎么样？刚才摸的时候感觉怎么样？蛮害羞的，而且也太怪了吧？查 <laughs> 一个。 <laughs> 在这么新奇的地方，这样子，摸到哪个部位时候你最最最紧张跟最，就是衣服里面的时候，这边这这边的时候，那那旁边，那那那旁边。大辉他们是得到的是四颗就对了。嗯。好，换换人抱，换人抱。我说可以脱外套吗？还 <laughs> 好像打赤膊，哥打赤膊。没有。宁派就是哦，宁派那就给你贴。哎， <laughs> 加油，弟弟。 好，来了来了，哎，五颗爱心，哦，不是，是王角，是王角，现在压力，现在压力在我身上哎，我觉得，陈哈是很角色，他是很角色，好，哎，善存这是人还蛮好的，力安会不会太狠了这种？可以了，另外一个就放了，哦呦，哦呦，哦呦，哦，就是有点那个爱心腰带，哎呦，爱心，谢谢力安，力 <laughs> 安，力安。 知道了，知道了。牛逼，D M 点点。好，那我们得重新更换位置。哎，我怎么那么傻？对啊，你怎么那么傻？干嘛把它讲出来？好了，那这样子好，了，我知道，那冠军是这样子。谢丽恩，你的另外一颗要不要贴对等的位置。你是不是想告白？好，永信 C P 挑战开始。哎，好，九十秒。哎呦，哎哎哎哎，他刚好先蹲哦，快，再往下蹲。你应该先。 我们跟你们不一样了。他懂哦。他先对，他先从最难的地方开始早起。他好像在看什么东西。 <laughs> 你以为要带泳眼镜吗？要带泳要带没有啊？要带没有？没有啊？没有。弟弟拍谁了？哎，我现在觉得我压力很大哎。有一些部位其实真的，你只要用心感受。很快找到第一颗了。对对，镜头，来来来。弟弟怎么很僵直哎？哎哎哎！小心小心小心小心小心！ 啊！有有他找到，他找到，他找到，他找到，他找到，他知道又把它捡起来。对啊，二十秒，二十秒，对，二十倒数二十秒，真的假的这么快？对对对，因为你动作真的好。对，三颗了，三颗了，三颗了，三颗，十、九、八、七。 全部得分吗？对，重见光明的感觉真好。嘉威感觉怎么样？就我刚全身都不敢动，我就一直这样盯着。 <laughs> 然后摸到这里时候，我就一直在凹去。好，那接下来进行第二关，要看谁可以获胜哦。因为第二关我们玩的是同心协力。好，要手牵手。手牵手，两个人要手牵手。摄影机都好了吗？咬起来用嘴巴呼呼气。对对对对对，呼 不吃， <laughs> 不起，对不起。你自己有 get 到个什么点，是不是？没事没事。好，那我们来不吃喽。 <laughs> 开始。好，来喽来喽。哦，他们先挑战的是先挑战五。哦。先挑战的是先挑战五。哦。哦。没有，要把它吃完，要把它吃完。一起一起一起帮忙，一起帮忙把它吃掉。对，来来来来来。 好，有有有，这个这个 OK 了，这个 OK 了，好，换下一个，可能 CP 有没有看你观摩一些？想草莓，草莓，草莓，这样子啊。好，来，喽，来喽，加油喽！哈哈哈。不 <laughs> 要换，加油！换，交换啦！俊鹏要帮忙分摊一点食物，有没有？不然这样子弟弟会承担不了，这样子。好，加油，加油，加油！怎么还我？对啊，安俊鹏你到家，好了好了，到家了。对，长要撞，这个可能会比较好。这个样这样可以。 这个就吧？哎呦，这个比较好，这个比较，这个比较，这个比可以。这个就吧？哎呦，再买轮炮，来来来来来来来，大威，你是不是已经快要吃饱了？ <laughs> 因为安俊鹏刚刚没太客气的都在疯狂喂，对，他家母鸟喂小鸟的感觉，他在疯狂喂，哦有有有有有有，最后了，倒数了，倒数了，安俊鹏喂自己吃还是给他吃呢？哦，他自己吃掉了。最后一根了，最后一根了，最后一根了，嘉威要吐出来了，好来喽。 好，一分五十六秒，一分五十，六秒，其实我也不是不想吃，但是他他就咬比较多，你知道吗？我没办法，还怪他。一咬，然后整条又跑过。他喂你。其实说实在，我我蛮我它拿起来蛮厉的，哦，真的，对。你说哪一个？我我用嘴巴把它拿起来应该都还蛮 OK。你说你去对的，动作很迅速，所以我们现在要称赞你一下。 战开始，哇！开始，哇！啊，下去的很猛，哇下去的很猛，哇很猛，下去的很猛，好来喽，来喽，来喽。哇塞哇塞！他们选择先从条状条状的开始，好，先把棉花糖稍微移一下下。这很霸气耶！有有有！哇哇哇哇哇！ 依然有点像是那种什么炸锅菜鸡，还是除了软糖还没吃掉哦。对，很快速的这样，对不对？你看棉花糖这样追，有点啄木鸟的感觉。哇，来喽，来喽，来喽，来喽！哦，他们有感觉有分工哎。有有有有有有有有。加油加油加油加油！你到前面看一下。我觉得好像蛮好看的。其实看别人的候，感觉心情格外不同，对不对？好，吃好轻松哦。对。 啊！啊！什么？哎！哎！那你怎么招的这么厉害的？好，最后的棉花糖了，到底安静同学建议是真的还是假的？来来，来，可以这招，帮忙一起把它吃掉。不简单呢。好，OK，挑战成功，一分三十秒。一分三十秒，哇！他们他们获胜。啊，获胜了。 立案刚实际上挑战的时候，感觉，其实我刚刚我偷刚刚怎么，然后我翻弃，又开始放弃。接下来要玩的环节呢，是一个爱的冲击波。等一下玩的过程是手跟脚不能出来，但是你们的身体要互相把那个气球给，嗯，不要讲我腿。哈我会走心，我会走心。好，那第一组成人 CP。

你要不同的姿势，用不同的姿势也可以。前后前后嘞，前后嘞，前后嘞，前后嘞。快点快点快点快点快点！一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三二一。七号，哎，这是我。 也是藤木人到现在为止他出力最多的一次。 <laughs> 他前面后面怎么在出力，对不对？ <laughs> 他刚刚是我都吓到，啊你这么大， <laughs> 他原来爆发了，对对对对对。挑战开始，好加油加油！要用力，要用力啊！一二三，哦，换别的，换别的，换别的，换别的。来，你要用力。我还不是用肩膀，还用肩膀。飞。备，一二，一二三，一二三。 快去好了啊！一二三。啊！你脚过来，我脚好，一二三。加油加油加油加油！我会直接被过肩摔。我觉得稍微被举重会有伤。安君鹏其实基本上是以格斗的方式在跟他玩的，是他有没有想？不容易了，不容易吧？不容易喽。有有有有有。三十秒了，可以了，可以直接拿了。好，可以，可以直接，可以直接，可以直接拿。好，加油，加油，加油！ 好加油！超难的，不行的话就换气球。好，可以可以可以可以可以。好，可以可以可以可以，感觉蛮猛的。哦，有有，这边还有一个，这边还一个。哦，快加我的手。各位点换一个。好，最后一颗，最后一颗，最后一颗。快点，不要放弃，你们是最后了。 加油啊，金鹏！上来加油！哎呀！我刚刚很怕我被这样爆，规摔死。其实我后来发现是我弟找到了诀窍。他什么诀窍？因为他突然有给一个力量，所以他才怕把他挤掉。什么样的力量啊？其实爱的力量吧。这 <laughs> 个你刚刚有点耍狠。你刚表情都是这样。没有，因为这个真的是。 两个人都要用力的，我我点色发白的感觉。我觉得你可以在旁边看有们有受伤。李安，你姐你姐还好吗？嘉威笑什么笑？嘉威你这边出水了。永信 CP 获胜，对，恭喜永信 CP。最后要跟大家好好的推荐一下我们的近距离爱上你。好，那交给你们喽。哎，呃。 我跟利安演的是我们两个是成人 CP，然后我们是一对办公室的同事。然后原本他是要帮我追一个女生，结果在意外之中，一段过程的时间里面，我发突然发现我的真爱其实是同路人。哦，对，对，友情变爱情的感受。我我们这是我弟，然后我们是永信 CP，然后他是我一个，就是就是继弟。 那是从亲情发展出这个爱情的一个转变，然后之中有包含很多我们在面对家庭跟一些爸爸妈妈这些反对的这种这个过程，其实是还蛮虐心的。禁一段禁忌之恋的感觉。每周日晚上九点，近距离爱上你，天明你也要看，你干嘛看？我想要打天轮闹。你信呢？ 重要资讯，哪里找？近距离爱上你》，三月十四，白色情人节，每周日晚上九点，在赖 TV。谢谢，谢谢收看哦。